七二三。七二三かな、七二三っぽいですね、うん、いやそれは変えないな、うん、は。いやまあ今回まだエミリンの予想外れたと外れました、うん、当たんないよ <laughs> くっそということで、はい、第1レース特別ゲストエミリン 車検は外されましたけれども、はい、グランプリに向けてなんかちょっとメッセージをいただければなと。あれ一回これでもう帰っちゃうの <laughs> え嘘でしょ最後までいるんじゃないの一回これでまだありますからあんの盛りだくさんなんです <laughs> それじゃエミリンケイリングランプリの告知よろしく1年間通して選手たちが戦ってきて一番その強い9人が集まってやるあのレースなので やっぱすごい見どころとかも多いですし多分感動もすると思うのでより多くの人たちにぜひグランプリ見てもらえたらなっていうふうに思ってますよろしくお願いします91列はこちらとか言ってる間に次のレースもクロちゃん大外れあっという間に次が最終レースになっちゃいましたそうでしょ全然違うじゃん全然違うじゃんうわレンタルクロちゃん 黒川さん本名はい残すところラストですラストよということで強力な助っ人を呼んでおりますのでえ誰ゲストの方どうぞどうもスペシャルゲストですいらないよもういらないって <laughs> どうもどうもどうもマジでいらないってここでいいですか私の席は いやもうなんなん最後の最後絶対違うじゃん色物いらないってなんかだいぶ僕の悪口言ってたらしいねいや悪口じゃない悪口じゃなくていやいやあの本当に思ったことなんかあんまセンスなさそうだったな覚えとけよ本当にうんちくクソ野郎本当にうんちくクソ野郎なんだうんちくクソ野郎っていやまあ改めまして店長 店長どういう方かっていうのは、はい、あのクロちゃんご存知ないんで、うん、簡単に自己紹介というか時間ないのに最終レース <laughs> 私あの静岡競輪場でですね、えー、競輪予想漫談師、はい、競輪予想漫談師ってあの世界に一人しかいないんです僕しかいないんですけど競輪予想漫談師をやらせてもらってます店長と申します競輪予想漫才師漫談師まうん あんま聞かないね人の話ね <laughs> いや聞こえない聞こえなかったの芸能人そういうタイプ多いよねすいません芸能人ですいませんね <laughs> ちなみに最後のレース本当に絶対これ当てないといけないんですけど、はい、どど本当に自信ありますちょっとどうしても当てないといけないんですよ余裕でありますおえちなみに今日の戦歴何でしたっけ2勝九敗なんでだよもうこの人嘘だろマジで。 三連単で4点なんですけど私こうですこれで映ってますかえ四点だけでちょっと説明してもらったけど俺も買わないといけないからすいません、はい、これね2番の、はい、えー、小原裕太選手、はいはいえー、まあ、えー、自力で考えるとだいぶ上位、ね、先行まくりの力がだいぶ上位、はいはい、で後ろが4番の伏見選手と、えー、3番の武田選手でこれ競り 競りは分かりますかもう初手からその位置が欲しいですって言ってこう、並走する、はいはい、こう位置を取り合うわけですねこれ競りなんですよ、はい、で争うわけですよ、はいはい、こういう時って競りが大体共倒れになっちゃう、えー、2人とも厳しくなっちゃうはいはい争うからそうだから2の後ろを競る3と4は厳しいんですよ極端に言うと、はい、買わなくていいんですよ ああ厳しくなるから買わない方がいいとうんそうで、えー、その分厳しくなる人が出るってことは恵まれる人も出る出ますよねそこが戦うことによってそうそれの典型的なパターンがまず5です55あその後ろにつけてる5がそうねでこれ えー、2が自力で力上ですよって僕言いましたよね、はい、でもう1個ラインがあるんですよねこの671っていうライン、はい、671671ねっていうのは23着とかを、うん、ね671のラインっていうのが見え見えの車検っていうパターンなんですよはいはいで競輪って見え見えの車検は来ないようになってるんですよ、うん、なんでかっていうと走ってる選手もそう思ってるから ああだからその展開読んでるからそういうことなんですよだからそう考えるとまあ1とか7は展開的に別戦だから、ね、2の後ろで戦ったりもしなくていいから、はい、絡むんだけどそこのそことの絡みだけでは決まりませんってでもう一人割って入ってきそうな人が5なんですよ。5ねだから1着は2で大丈夫そうですよって。であとは 恵まれそうな5とあとは別線の2番手3番手を回ってる1と7を買っておけば大丈夫ですよっていうレースなんですよね。はあ、店長すごいわ今店長だから壺売られたら僕買うかもしれないそうなんですだから僕、壺売られないといけないんですか大して当たんないくせにやっぱ説得力だけはある、自分が言うね <laughs> さっきさっきさけなしたら怒るしさいや褒めたら今度なんか違う感じのこと言うしなんでこの予想漫談師になろうと思ったんですか 僕昔あの飲食店の店長やってましていやその時に、あのなんかなんかの配信に競輪の配信になんか競輪に詳しい面白い飲食店の店長がいるって言って僕がなんかゲストで呼ばれたんですよ、はあ、そしたらなんかそれを見て面白いと思ってくださった方が、うん、ちょっとうちでやってくれませんかみたいなまあそれが静岡だったんですけどあそれでであれ何こういうの仕事になんのみたいになって、うん で、まあ、本業の方もやめてでまあ背水の陣に自ら追い込むためにもう家庭も捨てて家庭もいやいやなんかさ、えー、わざと離婚してわざとって何だわざとって、はい ちょっと待ってこれ早く間に合わなかったらあれだからもう帰りなさいって言ういやもういいよな行くよもう分かんないからいやごめん店長ありがとうございましたどうも店長ちょっともうなんか喋るの性格もうちょまだ喋りたかったのに店長がねその2と3と3と4がだったかな3と4がその争って で横にいるから2人は来ないって言ったんですけど俺は信用してません4が来ると思ってます420 <laughs> はい俺は正直本気で信用してませんこれで今総額いくらあと残りがえマジで400円クロちゃんマジですかこれゼロか100じゃないですか 100あるんかなこれ100100100100万外1番の茎原博ですねさあに展開もつれております、武田健介が2番手外初手からここは行こうという3番武田健介番手伏見明に割り込みをかけていきますコーナーります店長が言った展開を崩してくれ2番の大原優太です説得力あったけどなってほしくないんだよな さあ早くも誘導との釈迦を切って小原雄太今日も突っ張るかしかしながら幸田望がここで動いていく合わせた小原でしたがここは関東勢しっかりと抑えました一旦合わせた小原ここは前にやって後方の4番手さあ番手戦もつれます4番の伏見と3番の武田まだ武田がアウト4番の伏見がインという格好です3が長者まだね 一旦ペースは流し気味埼玉勢がついていますがやや釈迦を切った小原優太がこの辺り4番手でタイミングを図ります後ろはまだもつれ気味で4コーナー待っていきますこのままどうやらチャレンジャー精神で高田望がかけていきますさあ明治がけの高田望に埼玉勢7番の土屋と1番の久ャラ展開は埼玉勢後ろはちょっと待って番手は3番の武田がってやってくれたのマジで5までやったの武田健介もここは食い下がります番手で応戦する7番の土屋で最終バックしかしここはスピード違い小原優太が捉えました反応した7番の土屋が2番手で続く武田健介 介3番手で4コーナー回っていきますさあ先頭大原優太差を詰める土山里ですが振り切った2番の大原優太です差を詰めた土山里との数の2着あとは3番武田健介3着最終10レース S 級準決勝の3つ目じゃあもう1レースいきますかいやないんですよ最後ですから特別レースいきましょうかオープニングで言いましたよね、うん、勝手に応援団松浦選手の、はい 年末のグランプリの応援の車検をガツッと買うために僕らこれ増やそうと、はい、で結果残りが400円買えないじゃないですかこれ <laughs> どうするんですか松浦選手に言っときますけど、はい、100円から買えますから <laughs> いやそうですけどはいいやこれちょっとかっこつかないよ いや実はですね、はい、ちょっと松浦選手にメッセージ頂いてるんですメッセージはいちょっとご覧いただいてもいいですかはいお久しぶりでございますお久しぶりですあのあれから松浦さんレンタルクロちゃんってご覧になっていただきました何回か見ました、まあ、全部ではないですけど何回かってない全部じゃないのアラタースじゃないですいやちょっと前回があの 腑に落ちないところがあるんですけどね友達と言われたり友達会っ友達なんかマイフレンドマイフレンド質問あのグランプリでもしですね今回優勝していただけたらああやります <laughs> ちょっとグランプリどうかななんなんグランプリでやってよグランプリはどうかななんか写真の時にできれば 選手界隈でなんかクロちゃんの話とか聞いたりします全く出ないです <laughs> ゼロですゼロゼロですゼロじゃない OK じゃないんだからゼロってないからそんなのあのー、まあちょっと後半戦ですね調子落としてあの自分の状態があんまり良くなかったのかなと思うんですけど、まあ、ここに来てすごい状態も上がってきてて自分自身すごくグランプリ走るのが待ち遠しいのであの その時を楽しみにしていただいてあの、まあ、優勝して皆さんの前に出れるように頑張ります応援よろしくお願いしますやっぱり松浦選手にここまで言っていただいたからには、うん、僕らもしっかり応援して松浦選手に年末いい夢見させてもらいましょうそうですね一流の人はねやっぱ自分でしっかりそのメンタルとかを最後の一番大事なグランプリに持っていくために しっかりやってんだなって分かったから俺はまっちゃんを応援するしもうこの言ったらねお金番組から頂きましたけど俺自腹でやりますはいそこは自腹でやりますうんじゃあ最後カメラの向こうの、まっちゃんと、はい、で番組のファンの方いらっしゃるかわからないですけどいやいるでしょ じゃあどうやってつ続くんだよこれ <laughs> 強力な強力な本当に社長がついてるのおうちの番組はいということで、えー、我々は明日もロケをすると明日も <laughs> 明日も静岡でロケしますえそうなの明日の朝一発目で、はい、あの新年の年賀コメントもらいますんで嘘でしょ早くないまだ11月よ <laughs>